Escoita, a está en A Escola Superior de Arte Dramática de Galiza é a primeira vez na súa historia, desde a súa fundación en setembro de 2005, que está en folga. Estaba nun momento de crecemento. Estánlle botando freo. Temos as mismas obrigas que os universitarios, pero non temos ningún dos seus dereitos. Temos 800 euros menos nas nosas becas non temos acceso a tarxeta de bus de universitarios. Sen profesores. Teremos seguir facendo a función da crítica, a función do bufón. Estamos para, eh, para crear determinadas condicións para que eh, non simplemente as nosas condicións de, de estudo, as nosas eh, condicións de como desenvolver a nosa vida profesional, senón para intentar que as condicións nas que nos desenvolvemos como cidadáns do mundo sexan diferentes e sexan mellores. A escola superior precisa de rigor. Estamos falando de, como mínimo, eh, cando menos, tres profesores máis para, para a ESAF. É a responsabilidade e a obriga da xefatura territorial digna. Se xa dende os estudos non nos respetan. Se xa dende os estudos cortan os presupostos cortan os profesores. Si nos empezan a recortar profesorado, esta escola transformase nunha escola de segundas no ranking das escolas de arte dramático do Estado español. Espero que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria asuma a súa responsabilidade porque ten competencias e arranxe este desequilibrio. Non os recortes na ESAD de Galiza.